सम्पूर्णमा नमस्कार म कुमार बहादुर मगर आँबु खेरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर एक वडा सदस्य आज यस हाम्रै सत्र सय निवासी आरुष थापा मगर क्यान्सर पीडितलाई यस आर्थिक सहयोगको लागि म आफै घर दैलो गरी क्रममा केही आर्थिक सहयोग भएको म सम्पूर्णमा जानकारी गराउँछौँ त्यसै गरी यस हाम्रो आँबुखेरेनी गाउँपालिकाबाट पनि यस क्यान्सर पीडितलाई एकपटक यस औषधि खर्चको लागि पचास हजार क्यास र यसै गरी औषधि खर्चकै निम्ति एउटा एक लाख बराबरको यस सिफारिस पनि पाउने सुविधा रहेको छ र जुन सुविधा म आफै गएर पनि हाम्रो आदरणीय आरुषको लागि गाउँपालिका मार्फत यो सिफारिस पठाइसकेका छौँ भने यस चेकको लागि केही दुई चार दिन लाग्ने पनि तपाईँहरू मार्फत जानकारी गराउँछौँ र चेकको लागि आज भइसकेको पनि छ ब्लड क्यान्सर आरुष आरुष थापालाई सात वर्षको बच्चा आरुष थापालाई यो ज्यान बचाउनको निम्ति यस आर्थिक सहयोग गर्ने सहयोगदाताहरूको नाम म भन्न चाहन्छु वडा अध्यक्ष प्रेम गुरुङ रु पाँच सय यसै गरी वडा सदस्य कुमार बहादुर थापा मगर म आफै स्वयं भइसक्यो मेरो हजार रुपियाँ यसै गरी प्रेम पास्टर अनन्त साल <clears throat> सालम चर्च हजार रबिन थापा मगर पाँच सय पाँच प्रदीप थापा मगर पाँच सय पाँच प्रवीण थापा मगर दुई सय भक्तबहादुर रा राजवंशी हेल टु हेल हेल टु हेल मेडिकल रु हजार यसै गरी विषम गुरुङ चार सय पाँच बद्री शर्मा एक सय पाँच राज्य लक्ष्मी श्रेष्ठ एक सय पाँच खड्कबहादुर परियार सय बेलीमाया आले सय नेत्रमान सिंह नेत्रमान श्रेष्ठ एक सय पाँच बहुमाया गुरुङ चालिस कृष्ण कृष्णमाया गुरुङ पचास इच्छा काजी श्रेष्ठ एक सय पचास लालमाया गुरुङ सय एमबहादुर गुरुङ पचास जित कुमार गुरुङ एक सय पाँच कुमा कमल प्रसाद पन्थी पचपन्न शङ्कर नेौपाने पचास सितविक पचास कुमार परियार सय रामचन्द्र पण्डित सय कुमार थापा दुई सय विक्रम नेपाली सय तिलसार सरा सारू सय पुराण मास्की मगर एक सय दस गरी छ हजार नौ सय नब्बे रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको एउटा सहयोग धेरै थोरै जे जस्तो भए पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ एउटा आरुष थापा मगरको निम्ति एउटा ज्यान बचाउनको निम्ति सहयोग गर्नुभएको छ विशेष गरी म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले विभिन्न क्लबहरूमा मित्रता युवा क्लब विभिन्न सहयोगदाताहरूसँग कुरा राखेका छौँ र म निरन्तर रूपमा आरुष थापाको लागि निरन्तर रूपमा सहयोग गर्नेछु भन्ने सम्पूर्ण अपेक्षा गर्दैछौँ र तपाईँहरू पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यो बाबुको उपचार अहिले उपचार भएको बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पताल काठमाडौँमा उपचार भइराखेको छ र उहाँ आरुष थापाको बाबा हुनुहुन्छ उहाँको फोन नम्बर रहेको छ चन्द्रबहादुर मगर अन्ठानब्बे साठी एकानब्बे पन्ध्र उनानब्बे अन्ठानब्बे साठी एकानब्बे पन्ध्र उनानब्बे यसै गरी तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने म आफै वडा सदस्य मेरो फोन नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे सत्र बाह्र नौ नौ पाँच पाँच هستا دانه بعد